yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar, amor. bueno. Yo le pido a Dios que me dé fuerza para resistir. Mi Luis Alberto lo mandan a matar traicionado. Le dieron de espalda. Le dieron de espalda a tío salió de frente y mandó a matar a ese abusador. Pero Dios va a hacer la justicia. Dios va a hacer la justicia. Que me llevan de Salvador. Nada de más que eso. Que Dios va a hacer la justicia. ¿A quién se acusan, señores? A Milton allá en la reforma, en el Yuna. Milton, el, causante de eso. Fue él que lo mandó a matar. Fue él que lo mandó a matar la Valenzuela. No, yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar, amor. bueno. Yo le pido a Dios que me dé fuerza para resistir. Mi Luis Alberto lo mandan a matar traicionado. Le dieron de espalda. Le dieron de espalda ese Dios. Milton no tuvo la bujía para matarlo de frente y mandó a a ese abusador. Pero Dios va a hacer la justicia. Dios va a hacer la justicia. Que me llevan los albergues, Nada más tengo que decir eso. Que Dios va a hacer la justicia. ¿A quién te acusan, señores? A Milton allá en la reforma, en el Yuna. Milton, el, causante de eso. Fue él que lo mandó a matar. Fue él que lo mandó a matar. ¿Cuál es su nombre, señor? Valera Valenzuela.